Portionen angebraten. Warum? Damit es braun wird. Damit es von allen Seiten braun wird, genau. Und dazu gibt es, zeige ich euch kurz, Rosenkohlchen haben wir geputzt und äh, geviertelt. Äh, ich mag ihn dann so klein geschnitten, weil er dann auch beim äh, Braten dann so auseinanderfällt und ja, viel feineren Geschmack entwickelt. Genau, also dieser wird dann mit Speck angebraten und dazu gibt es Servettenknödel. Das wird einfach so mit äh, Eier, Milch, äh, Salz, Muskat mh, mm, angemischt und danach äh, in Butter, Petersilie und Zwiebel angebraten und dazu äh, gemischt. Genau, und jetzt muss das 30 Minuten ziehen, danach kann man ihn knödeln sozusagen. Hier haben wir unseren Gulasch. Jetzt muss er noch eine Stunde brutzeln. Wir haben ihn dann mit Zwiebeln und Speck ne, und mit Brühe ne, abgelöscht. Und natürlich Rotwein nicht vergessen, ganz wichtig. Okay, gut. Brutzel, brutzel. Todo então, dia. Muss ich dem Wasser geben? Ich darf ruhig sprechen, Das auch? Und da husten wir. So, guten Appetit. 嗯。 Ja, lecker. Mhm. Diese Höhlen sind so fluffig. Mhm. Herrlich. Ich habe geschäumte Milch genommen. Geschäumte Milch? Mhm. Wahnsinn. ich weiß nicht. Aber. Ja. Mir mit der Hand essen. Mhm noch gehört. Also Serviettenknödel werden immer viel fluffiger als die normalen. Mhm. Also geschützt, mhm. quasi geschält. Okay. Nicht so auswaschen. Mhm. glaubt es nicht. Jetzt wird jetzt dahin geschnitzelt. Ja. Käse muss man abschneiden, ne? Nein, muss man nicht. Und wie wollt ihr den essen? Wie heißt nochmal dieser Käse, Schatz? Provolone. Ah, genau, Provolone. Ich bin gespannt, der hat mich angelacht. So, guten Appetit, Jungs, Max. Bist ja schon am Mampfen. Hat es dir geschmeckt, Schatz? Ja. Hat man es geschmeckt? Ich Oder Papa? Ich meine, äh, Papa. Ja, eben. Ja. sind auch schön knusprig, gell?